Ya, Piramli ya, ragam Piramli atau di sini ada sebuah filmnya yaitu Minta Nombo Eko. Aha, itu paham juga nih macam mana ya. Nah, langsung saja guys, saya sudah penasaran sekali. Saya seumur-umur kayaknya baru pertama kali ini ya nonton film daripada Piramli guys. Kebanyakan istilahnya saya menonton itu saat Badri Syalauddin ini membahas tentang Piramli dan juga ustadz-ustadz yang lain yang istilahnya menceritakan pesan apa istilahnya yang disampaikan oleh P. Ramli dalam sebuah filmnya. Nah, langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Yang bawa tuan-tuan pula menonton sebuah film komedi yang diberi nama Minta Nomor Eko. Ketawanya lucu. hanya tinggal satu lagi untuk oh, sampai apa nih? final post. Di hadapan lagi masih kuda merah diikuti oleh Oh, kuda balapan kuda. Bisa enggak? Dan sekarang kuda merah masih depan dengan tak disangka-sangka kuda apa itu kuda nombor kuda pusing sedang memotong kuda merah kuda pusing berlari berasap tumitnya keluar berabuk-rabuk kuda pusing nomor satu kuda pusing tak dapat kuda pusing nomor satu nomor dua kuda merah nomor tiga kuda kelabu nomor empat kuda hijau nomor lima tengok aku beli 829 dia keluar 827 apa lah nasib aku Ini kayaknya nomor ini ya Minta nomor Eko Ini lagunya asik banget ya Jadul banget Netet, netet, netet. Oh, udah lama berarti lagu itu udah lama banget ya Allah ngorok lah itu kayak gitu. Badak berendam. Bangunlah, kau kan nanti kamu eh, Diam diamlah Ramli, aku sedang mimpi ni. Ah. Eh, mimpi boleh cakap? aku mimpi boleh cakap, tapi tak boleh buka mata. Tunggulah sekejap. Dekat-dekat nak habis ni lah. Ha. Ah, apa yang kau mimpi? Apa yang kau mimpi? Aku mimpi kononnya ada satu orang yang mati. Ah, satu orang angkat di depan, dua orang angkat di belakang. Kalau orang mati mesti kosong. Satu orang di depan mesti satu, dua orang di belakang mesti dua. Ini mesti satu kosong dua. Tak boleh lari lagi. Dua kosong empat pun boleh jadi. Macam mana pula? Satu orang angkat di depan. Berarti ini kalau di Indonesia kayak nomor togel gitu ya berarti guys ya. Kaki. Dua orang enggak di belakang, empat kaki. Mesti 204. Kalau engkau nak tikam 204, engkau tikam. Tapi aku 102. Mesti 204. 102. Mesti 204. Kalau otak engkau. 102. <laughs> 204. Oke. Okay. itu dapatnya ya guys udah dapat seribu ringgit gitu kan Oke ini masih hitam putih ya iya, baru sadar apa kabar dek kabar baik udah makan belum sian lapar dia abang abang Rami nak nombor berapa Satu kosong dua. berapa <laughs> sepuluh ringgit dek oke okay. Safia Safia cantiknya. Nah, ini duitnya dia. Ah. Nah, nanti uh, kalau nombor ini naik, kita nenek nenek nenek ya. ya. Eh, untuk tolong tiupkan sikit, tolong tiupkan. Aduh, berkat. <laughs> Beli nombor. Eh. <laughs> Dua dua empat, nomor empat, dua 204 empat. 204 204 okay. Wah Anaknya batu 204 204 204 204 204 204 Pecah siapa lah ganti 204 204 204 204 Bodoh Mata buta 204 204 204 Sial ceritanya ya 204 204 204 204 Masya Allah Cantiknya badan 204 204 Hidungnya terletak 204 204 Hai Dia kenyit mata sama aku 402 lupa kau jadi. Oh, jadi, jadi lupa. jadi lupa. Di dibalik sama dia. 402. 402. 402. 402. 402. 402. Apa Apa Radin? Kabar 402. Radin nak beli nombor berapa? 402 10 ringgit. 402 10 ringgit. Iya. Okay. Nombor 10 402 ringgit. Berapa? Eh bukan bukan. 402 10 ringgit. Oh. <laughs> Di balik-balik. 402 Sabia. Okay. 40 Sabia. Eh, eh, 40 Sabia. Eh, Empat kosong dua, empat kosong dua. Sabia. Empat kosong dua, Cik Sapia Iya Kalau nomor kita ini naik Nanti kita kawin ya Iya lah Baradin kalau nombor kita naik, nanti kita kahwin ya, darling. Darling! Yeehoo! <laughs> hari ini dah hari okay. kedua dalam pertandingan banyak kuda-kuda luar negeri masuk bertanding sekarang mereka beratus berlari sekarang mereka berlari oke oke oke oke berlari Kedaman diikuti oleh kuda Arab Paket, di eh. belakang kuda Turki di belakang sana kuda Afghanistan dan di belakang sekali yang di belakang sekali kasihan kuda Tunggu Kuda Jerman masih depan, kalau sampai di hutan sekarang kuda Jerman masih depan, eh, tapi sekarang ini banyak. Oh berarti berarti ini ya eh, balapan ya, taruhan berarti ya kan. Oh kuda Jerman sedang di tengah. Oh tak sangka sangka satu kuda itu oh, kuda kepang rupanya. Kuda kepang masuk di celah. Kuda kepang masuk di celah. Kuda kepang. Ada kuda kepang ya Allah. kuda Jerman ikut dengan kuat tapi kuda Kepang akan sampai di final kuda Kepang sampai di final pose nomor satu ialah kuda Kepang nomor dua ialah kuda Jerman 204 padahal 204 memang aku daripada rumah aku sudah nak beli 204 bila perempuan yang cantik sudah kenyit mata sama aku 402 umur aku sudah terbalik pak <laughs> nasib aku nasib. Bener-bener si nasib ya Macam bila lah aku nak kahwin Alah, Tak jadi Aku nak kahwin tak jadi Memang tak ada jodoh kau kahwin sama Safia Mimpinya berarti bagus Bagilah Nambah, Eh, eh, eh. eh. Empat. Empat. Apa ni? Empat. Baiklah nombor, bagilah nombor. Selamat. Ada aja. Ketupat, ketupat, ketupat. Pala otak kau ketupat. Lah. <laughs> nenek. Oh, nenek. Nenek. Okey, kenapa? Kalulah betul mimpi saya tadi, Nenek tolonglah kasih naik nomor saya yang bagus. Nenek, kalau nomor saya naik, nanti saya mau kawin sama Sapia. Kalau nanti saya kawin sama Sapia, nanti saya jemput nenek makan kenduri, Nek. Hai cucuku. Nenek, apa hajat panggil nenek kemari? Nek, saya nak minta nomor ekor, Nek. Kalau mau minta nombor ekor, mesti bayar pengkeras. Pengkerasnya apa, Nek? Sepuluh ringgit cash. Sepuluh ringgit? Sepuluh ringgit ini nak bagi, nak buat apa, Nek? Nenek nak tikam eko. Hai, nenek pun pandai tikam eko. Nenek juga taik judi macam kau, Radit. Nomor ekor berapa, Nek? Sembilan kosong sembilan. Sembilan kosong sembilan, Nek? Ya. Nek, kalau nanti Ramli datang sini, Nenek jangan kasih ini nomor, Nek, ya? Apa pasal, ha? Sebab dia mau potong jalan saya, Nek. Dia mau kawin sama Sapia. Baiklah. Terima kasih lah, Nek, ya. Selamat tinggal, Nek, ya. Saya balik. Niki Hahaha. <laughs> Iya sih kalau malam dulu dulu dulu kan gelap banget guys ya. Boleh bikin modal. Sembilan kosong sembilan, sembilan kosong sembilan, sembilan kosong sembilan. Siapa ya? Abang tengok siapa ya? pagi lama makin cantik. Terima kasihlah, darling. Darling nak beli nombor berapa? Sembilan, sembilan, sembilan. Wah, salah lagi. Sembilan, ah. eh, sembilan? Ya. Sembilan, sembilan. Salah lagi, guys. Sabia, kalau nombor ini naik, kita nanti kawin. Yalah. Saya sudah janji sama nenek di bawah pokok buluh. Saya mau panggil makan kenduri. Selamat tinggal, darling. Aduh. Apa khabar, dek? Khabar baik. Eh, nombor berapa dia tu <laughs> beli tadi? Nombor 999. 999? Hmm. Eh, Kenapa pula nombor tu boleh bertukar? Abang Ramli tak nak beli nombor? <laughs> Abang Ramli tak mohon hari ni, dek. Hati tak sedap. Belilah. 909 ke berapa ke? 909? Hmm. Eh, nombor itulah yang Abang Ramli beri pada Radin di bawah pokok buluh. <laughs> Nombor tu nombor temberang. Tak boleh naik. <laughs> Jadi Abang Ramli tak mau main? Tak, tak. Oke, ini bakalan keluar pasti 909 guys. Ini adalah hari yang pengabesan di Selang Locaf Club di mana kuda-kuda perbendaan sedang mengambil tempat masing-masing mereka sedang beratu. Sekarang mereka berlari sekarang di sekali kuda pasi. Kuda okay. pasi di belakang sekali kuda kuda pasi, kuda pasi diikuti oleh kuda batu, kuda batu di belakang sekali kuda bule. Kuda pasi masih depan. Ramai banget ya. Allah zaman dulu loh guys. Kuda pasti di depan lagi, kuda pasti tetapi kuda pasti sekarang dicalang oleh satu kuda oh, dari sebelah dalam keluar, kuda. Kuda apa itu? Oh, kuda kayu nampaknya kuda kayu nak potong kuda pasti. Oh, rupanya kuda kayu potong kuda kuda kuda kayu potong kuda pasti. Kuda pasti jadi tuan tu nomor 2 kuda kayu nomor 1. Oh, menang ya, menang. Sembilan 909. sembilan nomor 1 kuda kayu panen nomor tiga kuda pasti 909 Om Gunung memang ini nomor aku dapat di belakang koma puluh ini kasih sama aku di belakang koma puluh bila aku pandang Safia sudah jadi 99 kenapa jadi nomor 2 aku bagi nomor 2 mau mana ya Allah? Ya deh, aku ingat mari kita percaya untuk Tok Dukun. Dan Tok Dukun mesti boleh bagi nama yang baik. Okay. Oh ya, itu betul. Mari kita pergi rumahnya Tok Dukun Mak Yung. Yang kau tahu rumah dia? Tahu. Hmm, mari kita pergi sekarang. Mari, mari kita pergi. Ini dukunnya guys. Oke. Okay. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Dia <laughs> tak dengar. Tok. Oi, Tok. tengoklah. Sabar tu, sabar. Den. Dia dah naik kejang tu. Kejang ni, kejang Keluarkan lima puluh sen, Den. Ya. Hai. Jatuh lagi duit aku. Duit datuk jatuh tu. Ha, ha, ha duduk, duduk, duduk, duduk. <laughs> dah lama duduk. Dah berpeluh-peluh kita. Apa hajat kamu berdua datang kemari ni? <clears throat> saya datang di sini nak minta nomor Eko tu. Nomor Eko. Iya. Hmm. Kamu berdua ni berani tak? Siapa tu? Saya. Oh, saya berani tuh. Saya tak pernah takut daripada kecil-kecil tak pernah takut. Kamu nak ke mana? <laughs> di tepi sebuah perigi. Dekat satu kubur orang mati dibunuh. Wong mati dibunuh. Hmm. Eh. eh, Tak apa, jangan takut. Aku ada. Tak apa. Aku bukannya takut. Cuma aku tak berani aja. <laughs> Siapa tu dia berani tu? Hmm. Kalau kamu berdua berani, mari ikut aku. Eh, pergi yang mana tu? Pergi di tepi kubur orang mati dibunuh. Nak pergi juga. Ha. Sekarang ni tu? Ha, sekarang, sekarang. Besok tak boleh? Besok dah lain nombor. <laughs> Apa boleh buat? Nak kena pergi jugalah. Okey. Mela pergi. Saya tak boleh jalan dulu tu. Eh, kau jalan dulu lah. Datuk jalan dulu. Nanti kalau saya jalan dulu, sesat. Kau <laughs> Abang ikut belakang lah. Ih, macam mana ya. Kau jalan dulu. Kau jalan dulu. Aku tak boleh. Aku nak ikut belakang. Ey Allah. Ne? Astagfirullah. mati bunuh tu. Ha. Ih, banyaknya. Mati kena bom. Bom apa? <laughs> Nanti ayatnya Datuk ajarkan kepada kamu berdua. Dan kamu hafal betul-betul. Ha, hantunya nanti datang dari ujung sana. Terus naik kemari. Dan berdiri di sini. Apabila hantu terjun ke dalam peki buta ini, kamu berdua terekam buat begini. Gini tu. Ha. dan terus minta nama Eko paham toh paham paham toh doa doanya dihafalkan di sini tak boleh kena jauh sedikit dari sini dekat situ jalanlah jalan bantu saya dulu eh jalanlah silakan tuh hmm. kamu berdua duduk di sini jangan bergerak-gerak begini. Ikut apa yang Datuk kata. Tuh. Cekau, cekau, ah. Cekau, cekau, ih. Cekau, cekau, ah. Cekau, cekau, ih. Eko, eko, ah. Eko, eko, ih. Eko, eko, ah. ah. Eko, eko, ih. Ngebit bok ini. <laughs> Hilang gigi tinggal kusi. Hilang gigi tinggal kusi. Boleh kau apa layak ni? Boleh tu. Boleh tu. Pengerasnya berapa? Pengerasnya tak ada. Tapi kalau kamu dapat enam Eko, kasih dengan aku sama. Boleh tu, boleh. Boleh, boleh. Tu, mari kita sama-sama hafalkan ayat itu. Boleh baca. Aku tak berani. Eh, apa saja kau ni? Aku tu pengajar lah. Sudah mari kita hafal. Manilah. Cekuk, cekuk. Ah, cekuk, cekuk. Ih. 에코 에코 아 에코 에코 이 하하하 히히히히 이런 기기띠가 구시 후 치코 치코 아 치코 치코 치코 에코 에코 아 에코 에코 이 하하하하 히히히 이런 기기띠가 구시 후 치코 치코 아 치코 치코 이 에코 아, 아, 에코 아, 에코 이 하하하 ilang gigitingal ko si Tsako, tsako, buko, tsako, tsako, buko, tsako, tsako, i. Datag, datag, datag, diratag. k a ikaw, i. Ilang gigitingal ko si Tsako. Tsako, tsako, ah, tsako, tsako, i. Ikaw, ikaw, ah, ikaw, ikaw, i. Ha, ha, ha, hi, hi, hi, hi. Ilang gigitingal ko si Tsako. Tsako, tsako, ah. Uy, algo de agua. Uy, ini kayaknya bukan hantunya deh mas hantunya gini. gitu Cepu, cekoi, Apakah itu jamban, guys? Malah difoto sama biremlinya, Mati. Ini dukun ngapain? Ah, oke. Okay. Apa yang kau takut? Aku praktis main makyung dah. Kur semangat terperanjat, tu. Eh, eh, berapa nombor kau dapat? Belum sempat dapat nombor, tu. Ha. Ah. Datuk bilang, ah. hantu itu masuk dalam perigi. Hmm? Saya tunggu punya tunggu, hantu belum masuk. Tapi hantu tu tertenggek saja. Bertenggek? Ya. Hantu apa tu? Barangkali hantu tenggek, tu. Eh, macam mana rupa dia? Rupa saya tak nampak. Tapi apabila Ramli petik itu kamera, hantu tu menjerit. Ha, itu dia. Ini dia gambar hantu tu, Tok. Saya baru cuci, Tok. Ha. Ni kalau tak salah macam rupa Pak Leman ni. Pak Leman mana pula, tu? Pak Leman yang jaga kubur tu. Tu muka hantu boleh menyerupa macam-macam, tu. Benar, tu, benar. Betul. Baik juga itu muka hantu tak menyerupa muka dah, Tok. Kalau menyerupa macam muka aku, aku sambung kau. Janganlah begitu, Tok. Katanya kalau dapat nomor ekor tu bagi dua. Eh, jangan-jangan Pak Lima ni pelihara hantu tak? Ya, eh, boleh jadi, tu. Eh, mari kita pergi rumah ni. Nak pergi juga lagi? Ah, mari. Ah. Marilah. Okey. Eh, tak nak pergi lah. Engkau. Aku nak ikut. Yalah, engkau lah. Tak boleh, aku Pusing. nak oh, ikut belakang. Ni. <laughs> Ah! Aduh. Oh, kilat oh, apanya sini. begitu besar. Aku tak pernah tengok kilat begitu. Aduh. Assalamualaikum Pak Rehman. Waalaikumsalam. Naiklah. Aduh. Apa khabar Pak Rehman? Khabar sakit sikit. Sakit apa? Tersampuk. Macam mana yang boleh kena sampuk ni? Ceritanya begini, Tok Dukun. Saya sakit perut. Ha, ha, ha, ha. Nak pergi ke sungai nak buang air besar. Hmm, hmm. Sampai dekat pergi buta, hmm. sakit sangat. Hmm, hmm. Saya teruslah naik di pergi buta. Hmm, hmm. Datang kilat bukan main besar. Hmm. Saya pun terus terperanjat. Hmm, hmm. Hilang semangat-mangat saya. Okay. Jadi yang hmm, bertinggi hmm. ada pergi tadi Pak Leman lah. <laughs> Sayalah. <laughs> Kenapa Tok Dukun ketawa? Itu bukan dekilat, Pak Leman. Lampu kamera budak-budak ni. Tadi budak-budak berdua ni nak pergi minta nombor ekor kat pergi buta tu. Jadi, yang bertenggek atau pergi buta ni Pak Leman lah. Sayalah. <laughs> nombor ekor punya pasal. <laughs> Aduh ya Allah, ekspresinya itu loh yang bikin ini. Udah selesai ya Allah. Oke okay, guys, sudah selesai videonya dan <laughs> asli ngakak banget sih ya Allah. Lucu banget sih asli lucu banget dan apa ya kocak ya teman-teman sekalian yang kita tonton itu banyak lawakan-lawakan yang memang ya kayak gitu gitu alami gitu guys dan peran daripada Piramli ini memang bagus banget sih, keren banget dan yang temennya juga tadi juga lucu ya. Dukunnya di akhir-akhir ngakak juga. <laughs> Oke, ya terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai ya. Kalau teman-teman suka jangan lupa di like, share, komen dan subscribe-nya. Jangan lupa juga komen ya. Gimana istilahnya ketika teman-teman menonton video ini? Kocak nggak ngakak nggak? Langsung saja komen di bawah. Siapa yang sudah nonton berkali-kali? Kalau saya baru pertama kali ini tonton guys. Jadi ya seperti itu dan saya merasakan bahwasannya film ini sangat-sangat lucu seperti itu. Oke, terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.